Nasılsınız? O gün ben sana börek almıştım. Sen hatırladın mı? Şeyde arabadan inip sana çay getirdim. He aynen abi. He seni görün. He? Dün miydi? Dün dün he. Sen sonra gittin o hemen pastanenin yanındaydım ben. Aynen. Arabadan indim sana verdim sonra ben devam ettim. Siyah araba değil mi? Siyah arabayla he. Bunları sana aldım ben. Sarı geliyorum. Aha. Sarıgazi'de Mezmurgil'den sabah 5'ten beri dışarıdayım. 5'ten beri dışarıdasın. O zaman abi bütün simitlerini alayım ben senin. Sen bugün eve git dinlen. Tamam abi. Tamam abi. Allah şimdi rast gelsin. İstersen Allah. abi bunları da dağıtabiliriz hemen insanlara. Yoldan geçenlere hemen dağıtalım. Tamam abi. Olur mu? Bizi rast gelsin. Allah uzun ömür versin. Amin abi hepimize. Allah uzun ömür versin. Önümüzde aydınlık böyle su gibi akar versin yani tamam mı? Vereyim ben. Ben ne diyeyim size karşı şeye düşüyorum yani. Bir şey ikram edeyim size. Yok abi estağfurullah olur mu öyle şey ya? Tamam kardeşim. Allah işinizi rast kessin. Zahmet etmeseydin abi. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Hepsi 100 lira mı yapıyor? Evet. Abi o zaman şöyle yapalım. Ben bunların hepsini alayım. Sen bunların hepsini bedava dağıt. Sen bugün evine erken git abi. Valla. Ben sana bir de fazladan da vereyim şöyle bir sifta. Ücretsiz olarak dağıt. burada. Ya burada dağıtırsınız abi. Bir de ben sana çocuklar için ufak bir şey veriyorum. Şuradaki abiyi gördüm. O mesela daha çok satıyor. Sizin daha az böyle müşteriniz az gibi geldi. O yüzden dedim size geleyim ben hepsini alayım dağıtalım hayır için. Biz de bunu hayır için almış olduk abi insanlara dağıtalım diye. Bir el sallayabilirsek abi arkadaşlara da. Bir günde ne kadar kar ediyorsun abi tahmini? 70-80 lira kar ediyorsun. Çalışmadan eve gitmek ister misin? Bu soğukta ben senin beklemeni istemiyorum. Ha? O zaman şöyle yapalım abi. Ben simitlerin sana olan karını vereyim. Evet. Sen simitleri yine sat. Olur mu? Öyle olur. Değil mi? Olur. Şimdi karı ne dedik abi? 70-80 lira. En fazla 100 lira. En fazla 100 lira. 100 lira abi. Teşekkür ederim Bir tane de bana simit hediye edersen ben bir 100 lira daha vereceğim size. Bu da 100 lira abi. Bunlar kişisel. Allah razı olsun. canım Teşekkür ederim. Ya Müdürümüz de mağdur yani ben çocuğa ücret yok yemiş kira. Allah razı olsun. Simit ister misiniz? Buyurun. Yeni alındı. Bir tane daha verelim mi? Şey abi hediye. Her şeyi hepsini aldık biz. Hediye ediyoruz. Simit ister misiniz hediye? Teşekkür ederim. Çok Ka- kahvaltı etmediyseniz belki. Bir tane. Peki çok teşekkür ederim. Tamam. Çok sağ olun. Eyvallah. efendim. Onu da şu abiye verebiliriz. Vereyim abi ya. Yok, kaç... Valla. Yok valla hediye. Niye abi? Sağ ol teşekkür ederim. diyor. Abi bedava. Almış, almış. Yok, teşekkür. gerek yok. Teşekkür ederim. Gerek yok. Abi siz beni gördünüz bana verdiniz. Ya Allah razı olsun. Gördün mü açık şey Ben size bir sita yapayım abi. Göz alın. Valla. Yok yok Allah olmaz abi. Yok yok. Al abi. Al abi. Teşekkür ederiz. sağ olun. Sağ olun. Abi sağ olasın. Güle güle canım. Siz bize bir iyilik yaptınız ben de size yapayım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. E, şurada da bir kameramız var abi. Evet. E, bu da e, insanlara gösteriyoruz ki insanlar örnek alsın, evet. diğer insanlara yardım etsin evet, diye. Amacımız bu. Söylemek istediğiniz bir şey var mı kameramıza? Çok sağ ol canım benim. Allah razı olsun. <laughs> Allah seni var etsin. Bir de şuraya bir el salla abi. Tamam canım Çok çok güzel bir şey yaptık. Allah'a emanet olun. Başkaları da gördü size yardım etti gördüğünüz gibi. Allah'a emanet ol abi. İsim neydi tekrar? Mehmet. Herkes seni izliyor abi şu anda. Bir şey demek ister misin ekibimize? Bir de böyle şeyler oluyor mu abi size sürekli? Yok abi. Hiç kimse yapmıyor mu? Yok.